Guysar, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terupdate terkece di Indonesia Apalagi kalau bukan HSR Wheel Nah, kita sekarang lagi ada di channel City of Rim, yaitu dimana gue akan memberikan ke teman-teman opsi pilihan velg dan ban yang akan fitting banget di mobil kalian. Nah, hari ini itu kita akan mereview untuk Toyota Yaris keluaran terbaru ya. Ini salah satu Yaris keluaran terbaru. Seperti apa sih velg-velg yang kira-kira pas buat Yaris ini? Terus ban-ban ukuran berapa aja kita langsung cek aja. Nah, ini dia tampilannya. Ini udah udah tadi udah gue rubah. Jadi yang sebelah kanannya kita akan coba pakai ring 16 dengan lebar 8 dan 9 inch, sedangkan di sebelah kirinya kita akan pakai ring 16 dengan lebar 7,5 dan 8,5. Nah, kebetulan di sebelah kanan ini kita ada HSRT Akur, depannya 8, belakangnya 9. Kita pakaiin ban akselera PHI dengan ukuran 195 50 ring 16. Nah, sekarang kita akan pakai HSR Le Mans dengan profil velg itu adalah ring 16 dengan lebar 7,5 dan 8,5 untuk bagian belakang. Kita pakaiin ban 651 Sport Acelera dengan ukuran 195 50. Keren nggak? Nah, ini dia ring-ring 16 yang udah gue tunjukin sama kalian. Gimana menurut teman-teman? Kalau gue sih masih kurang puas. Oke, kita akan coba ganti dengan ring 17. Dalam hitungan ketiga. satu dua tiga Nah, udah ganti ring 17. Gimana menurut teman-teman? Sini, sini, merapat, merapat, merapat. Ini dia, HSR Mid 01. Ini adalah original desain dari HSR Wheel dipadu dengan ban Acelera PHIR dengan ukuran 205 ring 17. Gimana menurut teman-teman? Sekarang kita akan modifikasi Toyota Yaris ini menggunakan velg HSR Tokyo Ring 17. Berapa? Ini dia, HSR Tokyo Ring 17 dibalut dengan ban Acelera PHIR dengan ukuran 215 45 Ring 17. Menurut gua masuk sih. Tapi velg yang belakangnya ini lebarnya adalah 10 inch. Jadi bannya benar-benar kelihatan kayak donat banget nih dan ini kelihatan banget narik. Ya keluar dari bodi ya kalau gue sih nggak ada masalah selama gue masih suka dengan gaya apa yang gue pakai di mobil gue gimana dengan Aizen? Ini adalah ring 18 ya, dibalut dengan aselera PHI dengan ukuran ban 205 45. Hmm, rata body. Fitmentnya enak banget sih. Sekarang kita akan lihat posisi belakang. Masih ada banyak space juga. Rata body. Masih sama. Dipakein ban acelera PHIR dengan ukuran lima ring 18. kita udah pakein ring 18 dengan lebar yang rata 8. Sekarang kita akan pakein dengan velg HSR yang ring 18 lebarnya tapi belang. Yang depannya itu 8, yang belakangnya 9. Ini kita akan lihat. Ini dia. HSR Kamikaze dibalut dengan Forsium Hexa Air dengan ukuran ban 215 per 40 ring 18. Nah, bagian belakangnya kita masih menggunakan ban yang sama yaitu Forsium Hexa Air dengan ukuran 215 40 ring 18. Hmm, merata body tapi agak keluar bener-bener dikit banget karena belakangnya ini lebarnya 9 hmm, gue sih oke okay. gimana dengan kalian Sekian episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe uh, bagi yang belum ayo dong subscribe dong biar gue dan tim semakin semangat By the way, hasil dari video kali ini adalah kita sudah membedah Toyota Yaris dengan berbagai pilihan ban dan velg. Ada ring 16, 2 set, ring 17, 2 set, ring 18, 2 set. Kalau gue pribadi, gue jatuh cinta kepada HSR Mid 01 dibalut dengan ban Acelera PHIR ukurannya 205 per 45 ring 17. Ayo, kalian boleh komen di bawah mana yang kalian suka. Gue Aldi Ray diri, HSR Wheel, where style fits your needs.